Дорожники ведут борьбу за мяч! Куранье! Уэй! ahí. Fernando al arco. ¡Oh, ¡Gol! Kiko, vai! Quem sabe o segundo, quem sabe o segundo. E que golaço! Gol! ждать час э, непонятно чего, даже не футбола, а какой-то, вот, я не знаю, борьбы с мячом, чтобы увидеть такой роскошный гол Джавинга. Это же фантастический удар. kick. And David Beckham scores to pull the Galaxy back level in Montreal. El público aplaude y aplaude y aplaude. ¡Qué golazo! Gracias, Falcao.